мостик такой. Это другая улица. Идет там лодочки, водички добавила. И так в этой части много ну, а лодочек, все осталось. Мы сегодня не проезжали, потому что а у нас это... Это такой моряк. Да. получается у каждого возраста, каждые деды прадеды распределили участок. Вот, например, соседский, да, домик, там одна яблочко, один виноград. У меня, например, получается 50 метров, когда большая водичка, я подъезжаю, мне хватает вот и винограда, и клубники. Так расположили деды прадеды. У кого-то э, на острове, в старом городе вы не были, там дачные участки, живут Вилково, у кого-то мало, тут домик, домика. Это камышовые дома, просто они сейчас уже вагонки обились, поленились их белить. И внутри. А сейчас уже их не делают. Потому что долго делать, в основном с пеноблока, а пеноблок он не греет. Камышовый дом, печки стоят у а печки делают из этого ила. Кроме огнеупорного Потому что бывает там напряжение выключают, а что там. А печь раз, это у каждого, я не боюсь. Пусть отключают он на неделю. Ну, все ты по... Да? движение, когда с острова старого города на Сосоманку клубника, виноград и яблоки. это движение две лодочки, а когда впереди пять, впереди сзади, все репульсия езжу, это просто увидеть надо.